Airbrush makeup merupakan cara terbaik dan praktis untuk menutupi kekurangan di wajah, termasuk untuk menyamarkan kerutan di wajah. Di video ini, kami akan memberikan tutorial makeup untuk menyamarkan garis-garis penuaan dan mengembalikan wajah ke tampilan flawless namun tetap natural. Bagaimana cara kerja airbrush makeup dalam menyamarkan kerutan? Mari simak langkah-langkahnya. Pertama, Gunakan terlebih dahulu serum-serum wajah yang biasa Anda gunakan. Lalu aplikasikan juga eye cream. Selanjutnya primer. Aplikasikan primer hanya di T-zone wajah. Bila Anda terbiasa mengenakan primer di seluruh wajah, maka selanjutnya Anda boleh ratakan kembali satu tetes primer di tangan, lalu pulas ke seluruh wajah hingga merata. Selanjutnya before cream. Ambil 1-2 tetes, lalu ratakan ke seluruh wajah. Before Cream memberikan efek dry finish sehingga wajah tidak lengket. Krim ini bisa diaplikasikan menggunakan tangan, foundation brush, atau sponge. Khusus untuk area yang membutuhkan concealer, misalnya di bawah mata, Anda bisa mengaplikasikan Before Cream sekali lagi. Tunggulah beberapa saat sampai produk setengah kering, lalu tepuk-tepuk untuk meratakan. Gunakan juga pada area flek atau noda hitam di wajah diamkan hingga kering dengan sendirinya, lalu ratakan dengan cara ditepuk-tepuk menggunakan jari atau sponge. Selanjutnya, ambil airbrush gun, aplikasikan Velvet Mineral Airbrush Foundation. Pilih yang sesuai dengan warna kulit, atau campurkan dua warna untuk mendapat hasil yang paling sesuai dengan warna kulit Anda. Tuang 3-4 tetes foundation. Untuk mencampur warna, lakukan back bubble sambil menutup bagian depan airbrush gun dengan tisu dan tekan tuas flare sangat mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Anda bisa mengatur tingkat coverage maupun tone warna yang sesuai dengan wajah Anda. Semprotkan ke wajah dengan gerakan memutar perlahan. Jaga jarak sekitar 10 cm dari wajah dengan tekanan nomor setengah hingga satu. Perhatikan tuas, jangan sampai terlalu banyak menyemprot agar hasilnya natural. Ingat, less is more. Lebih baik mulai dari riasan yang ringan untuk hasil natural dan maksimal. Anda bisa menambahkan foundation bila coverage terasa kurang. Lakukan hingga Anda merasa seluruh wajah telah tertutup dengan merata. Noda-noda wajah dan kerutan tersamarkan, tapi kulit tetap terlihat natural dan sehat. Selanjutnya, blush on. Anda bisa memilih warna blush on yang sudah tersedia atau mencampur dua warna blush on untuk menghasilkan warna yang lebih unik. Tuang 1 hingga 2 tetes blush on ke airbrush gun. Semprotkan terlebih dahulu airbrush ke tisu untuk membersihkan sisa warna foundation sebelumnya. Jika warna blush on sudah keluar dan sesuai keinginan, artinya sudah siap disemprotkan ke wajah Anda. Semprotkan blush on pada area tulang pipi, serta sedikit di bagian dahi dan dagu secara memutar. Atau, Anda bisa memakai flare mask sebagai patokan. Ingat untuk memberi jarak sekitar 5 cm. Setelah itu, anda bisa menambahkan bedak bila ada area yang kurang tercover airbrush. Selanjutnya, dew. Untuk membuat kulit wajah terlihat lebih sehat dan awet muda, aplikasikan dew pada daerah-daerah yang diinginkan untuk extra glow. Sempurnakan riasan wajah dengan eyeshadow dan lipstick. Jangan lupa untuk membersihkan kembali airbrush gun Anda dengan cleaner. Thank you.